Thank you.

ahorita acá hicimos con Marcelino, nuestro querido amigo Marcelino, que se fue, se fue de vacaciones por ahí, Marcelino. Venga, tío. Pero decidió volver, así que